Қазан дәулет аграр университетінен әйтерге керек ә, агробойз деп атала ол достар. Шуңа күрә әйдәгез аларны қаршы алабыз. Алқышлар белән агробойз сәхнәдә. Сіздің қаршығызда Қазан дәулет аграр университетінен Агробойс КВН командасы. Һәм біз бүгін жегеміз, чөнки безнең фишка бар. Аппақ былын шәшәкләре сиңа бүләк итәм Самат бұл кімсің бұл? Білмейсің әлі? Бұл бит Әкәмәт КВН командасының капитаны, юғары татар лигасының чемпионы Фаил Баязитов. Ул беләсеңме нинди рольләр башкара? Ну нинди рольләр башқарасың инде син? Ну, пожарник, милиционер, медбрат керек болса. Ә, демәк ролевой ойыннар яратасың. Да, да, да. <laughs> <laughs> Ярай егетләр, менә Фаил, безгә җиңер өчен нишләргә кирәк? Ә, Беренче чиратта ширек финалның нәрсә икәнен аңлатырга кирәк. Ә, Нәрсә соң ул ширек финал? Ә, Ширек финал ул менә Мамадышта төзелә торган бассейн сыман. Әле башы гына ә, озактан бик матур, бик шәп бина булырга тиеш. Ну, теге парактагы сыман су басып китмәсә. Һәм шушы күтәренке кәеф дулкында без башлап җибәрәбез. Хоп, Аппақ былын шәшәкләре сиңа бүләк Һәм инде дуслар, әйдәгез ә, карап китик. Менә ә, дустың белән аның кызын озатырга барсаң, ул бик тә, бик тә озакка сузыла. Ярамай турым китте мин әме. Изменять дип куйган братан. Юк, инде кая изменять син аны? Тукта ашыгыма дим Тынгысыз йөрәгем тыңламый сине күптән Һәм инде дуслар, без дәвам итәбез. Менә бөтенегез дә беләдер. Әгәр дә кешене үрмә көч тешләгән, ул теге человек-паукка әйләнә. Ә инде кешене спиртзавод директоры төшенәсә, нәрсә була икән? Карап китик. Нәрсә булсын, нәрсә булсын инде. Тик бер нәрсә булмый. Тукта ашыгыма дим Тынгысыз йөрәгем һәм енді ә, достар мына әрбір компанияда да сондай кіші бардыр өзінің конькида шуарға шуа білмәгәнен көрсәтергә ұяла әйдә самат буласыңмы инде юкмы ха егетләр катырак кысам да икеләм бара торыгыз хәкирәм әйдә тизрәк яма бигрәк сәер егет буаймы әй шул конькисен дә калдырганмын да қайта ашығыма дейін тынғысыз жүрегім достар кішкене шақта әрбір қызындай қорқытқандардыр міне өзіңнен нашар тұтсаң бабай келе деп көз алдыңызға кетіріңіз ол бабай шыннан да келді так жамысыз Әті әнеңе тыңдамайсың ба тыңдаймын тыңдайсың так алайсаң пистолет керек түгіл Так, жаңа шеш тартмадың ба шеш тарттым алсаң көпсі тоже керек түгіл так дәсе болсаң ол мына бұтқа ұшамай һәм кіл пісіге тиіп бере мына пісі өлім халіне жетті енді а ну алсаң сүйеше басқа сен неге олай айтасың братан тұғын бер тұғын бер что айтасың екен мен сені құлағыңнан бұрамын аңладың ба давай мяу так барысында аңлаттым э, так ә, алдан айтып қоясыз келе міне э, мені шақырғанда кровать астына акырмаңыз бабай деп ал қыздар мына шақырыңыз бабай бабай мына шақырып қара бабай мына мен мында уже көрдің ба ә, яра рахмет ладно кеттім мен анда кісене сапшак президент бұларға жейін қазір иманын аламын мен анаға көрсетемін мен аға Ашыгыма дим Тынгысыз йөрәгем тыңламый сине А, Достар, енді біз давам етеміз. Мына біз Қозан дәулет аграр университетінен. Әлі сіз білмейсіздер бізден нешек экзамен өткенін. Әйдәгіз, шуңа қарап кетейік. Так, ә, Самат, мына бұл нәрсе? Комбайн. Комбайн, аха. Ғафур, мына бұл нәрсе? Комбайн. Комбайн. Мына бұл комбайн. Туалет ана тігінде, туйдырдығы сіздің ортына жүріп уже. уақытта ашықладен таңғысыз жүрегім тыңыламай міне достар балалар бетінде қыш күні тігі суғыштан сыман қайталар әйдәңіз қарап кетейік ой ұлым әпет юшеніп қатып қайтқансың не іше бересіңдер шында жоқ енді әне мен су ұшқырынан қайттым көрсең нәрселер болғанын әне Танықты шартлаттылар Нинди танық, әлі шонаны шонанық шығынаққына сен олған екпейт бүгінде әне нойліні пілен қалдылар нешек үйіне бейе бейеләне олыштарға кіріп кеткен шығармадылар енді әлерінсе сөйлеме илгиз білен вообще қойға әне паралич соқты илгизге нешек аның биттен көрсең сен әне хамат көз алдында шу битті Орқасына қор кірді ғафур кеттік тезірек анда біздің қыш бабайнов аталар ғафуит әне соғыш соғыш енді ол ура тоқта ашығыма дейін тынғысыз жүрегім тыңыламай сені көптен ұлықтырған ә, Хаминде озақтан әрсі айтасы келі. Қадірлі жюри әғзалары, әлік зәлі Йоран финалыны да Мамадышта өткәрі келі. Нәрсеге? Мин монда Мамадышка гашыйк булдым. Мин монда үземнең мәхәббәтемне таптым. Спиртзавод? Спиртзавод. агробойс квн командасы рахмет Тукта, ашыгыма дейін